sineng sandang dumunung tindakan mati ninggal tuh gajah mati ninggal gade lamun engkang arum ing arah kapi mringsa sari tan sapi Dan mulya putra putra senajan to ora